السلام عليكم أصدقائي يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة معكم أخوكم هاشم العلوي وإذا هذه أول مرة تشرفنا في القناة لا تنسى تعطينا زر ال like وتشترك في القناة وتشاركها مع كل أصدقائك عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة حول العالم ليش الواحد ممكن يصرف 3 4 5000 دولار على مايكروفون؟ هل فعلا موضوع انك انت تصرف هالكبر مبلغ على مايكروفون معناته انك انت راح تحصل على افضل جوده ممكنه؟ هل معناته انك كل ما صرفت على الميكروفون كل ما حصلت على جودة صوت أفضل؟ هاي السؤال احنا راح نحاول نجاوب عليه في حلقتنا اليوم من خلال هاي الميكروفون من شركة وارم أوديو WA87R2 أو Revision 2 ميكروفون وارم أوديو WA87R2 هو عبارة عن ميكروفون من نوع الفت كندنسر مايكروفون يعني شنو فت كندنسر مايكروفون يعني هو عادة يكون ميكروفون مناسب حق تسجيل الآلات اللي ممكن يكون صوتها خفيف وفي نفس الوقت ترى ممكن انه يسجل الالات اللي يكون صوتها عالي يعني ممكن انه يستخدم على ال drums ك overhead مثلا او انه ممكن يستخدم حق ال vocals اذا واحد ممكن يستخدمه حق صوت الغناء بيكون ميكروفون جدا مناسب له. شركه وورم اوديو اول ميكروفون نزلته كان هو نفس هاي الميكروفون بس النسخة الأولى منه طبعا الفرق بين هاي الميكروفون والميكروفون الأصلي اللي سوته شركة وورم أوديو بيكون في ال size ماله أو في الحجم ماله الميكروفون القديم شوية أصغر هاي الميكروفون طبعا هم عاطينا مساحه اكبر حق الجريل او ال mesh اللي موجود هنا على تقدرون تشوفون الكبسوله ما اريد ابين داخل الكبسوله عشان كذي الكبسوله اللي داخل ممكن هي بيكون عندها مساحه اكبر ويكون في مساحه افضل حق تسجيل الصوت او حق الهواء انه يمر من خلال هاي الكبسوله او هاي الجريل الشركه طبعا ما قصرت في ال components او الـ الاشياء اللي موجوده داخل الميكروفون هذا عندنا طبعا اللي هو ال transistors من شركه فيرتشايلد ترانزستورات يعني جدا معروفه وعندنا ايضا ال transformer من نوع السينماج هو اللي يعطينا هاي الصوت او هاي ال warmth او الدفء في الميكروفون بنلاحظ طبعا هنا ايضا ان عندنا ال switchables او اللي هو الخيارات المختلفه على الميكروفون اولهم هو ال polar pattern ممكن نحن نستخدمه بثلاث طرق اما عن طريق ال omni أو ال cardioid أو ال figure of 8 طبعا تكلمنا في حلقات أخرى عن هاي الأنواع من ال polar patterns تقدرون تترجعون حق الحلقات السابقة بتلاقونها هني هني هني ونلاقي خلف الميكروفون أيضا two switches أو مكانين حق السويتشات اللي فيه نختار واحد منهم اللي هو ال minus 10 dB او اللي هو عباره عن زر يسوي لنا ال padding او ينزل الصوت بمقدار 10 dB. هاي احنا مثل ما قلنا قبل انه هو يعتمد على استخدامك مع ال preamp اللي موصل في الميكروفون ممكن انه هو تعطيه 10 dB او minus 10 dB على اساس انك انت تستفيد من قوه او صوت ال preamp نفسه في ايضا هو زر حق ال roll off او ال switch اللي يشيل لنا كل الترددات الموجوده تحت 80 هرتز او 80 هرتز هاي حلو حق الاماكن ايضا اللي فيها ممكن يكون في صوت اخر او صوت مكيف بعيد مثلا آه، ما نبي يطلع في التسجيل فهاي الزر يشيل لنا هاي الصوت والميكروفون جدا <laughs> ثقيل يا جماعه وصراحه من خبرتي انا استخدمته في كذا شغله صوته جدا رائع خاصه اذا انت تشبكه ب preamp جودته عاليه والترددات اللي سجلها الميكروفون هي من 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز وخاصية ال low self noise وال wide dynamic range تخلي هاي الميكروفون جدا مناسب حق تسجيل تقريبا كل شيء موجود عندك في الاستديو بس ايش رايكم يا جماعه هل فعلا موضوع ان احنا نصرف فلوس كثيره على مايكروفون معناتها ان احنا بالفعل نقدر ان احنا automatically نحصل على جوده عاليه من الصوت احب اسمع رايكم فاكتبوا لي تحت في التعليقات شنو رايكم بهالموضوع بس كعادتنا احنا دائما نقول ايش علينا من الميكروفون ايش علينا من سعر الميكروفون اهم شيء صوته صح خلونا نجرب صوت هاي الميكروفون في الاستديو راح نضبطه الحين بوصله بال preamp وما بسوي اي اي e كيو ولا بسوي اي شيء ثاني طبعا ما راح اعرف الا عقب ما اسجل هاي الحلقه فتشيكوا ال description على اساس تعرفون شنو بالضبط التعديلات اللي سويتها على الصوت بعد ما اخلص من التسجيل اوكي خلونا الحين نشوف صوت هاي الميكروفون اوه اوه لحظه لحظه لحظه عطيتنا زر ال like الاول اشتركت في القناه ما اوصيكم شباب يعني بس هي ثانيه واحده بس طق على هال like و... امورنا طيبه ان شاء الله يلا خلونا الحين نشوف هاي الميكروفون صوته شلون في الاستديو اوكي لازم تكتبون لي رايكم في التعليقات تحت وتقولون لي شو رايكم عن هاي الميكروفون صراحه شغل عدل ان شاء الله عجبتكم هاي الحلقه شباب صراحه وايد استانست معاكم في هاي الحلقه ان شاء الله انتم بعد استانستوا معاي ما اوصيكم مره ثانيه باشتراككم في القناه ومشاركتها مع كل اصدقائكم حول العالم اتمنى لكم دوام الصحه والسعاده واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه